Прокомментируйте свою описанную подушку. Ну, это я сделал. Я просто, короче, спал когда. Мне страшный сон приснился, я, короче, проснулся и не заметил, что я спал ногами на подушке, я бросал случайно ее. На самом деле это неправда, я пошутила, Питер. Это, это обрежь. Меня чуть не прижали. Вообще, понаехали тут в Москву.